good morning, che sì, direi proprio buonasera, perché veramente buonasera, perché qui sono le, le 7, e 20, eh, mister, master, maestro, o oh, semplicemente, o oh, semplicemente David Lynch, it's... Um, January 25, 2022 and it's uh, eh, Tuesday here in Naples abbiamo avuto perché ormai è <laughs> veramente è tardi, sono le 7.20 cioè adesso abbiamo 5 gradi uh, Celsius e quindi credo 45-46 Fahrenheit ma prima abbiamo avuto diciamo tutta la metà della giornata 10 Celsius e 50 Fahrenheit e ehm, comunque con 5 Celsius adesso this means that è quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente fredda come questi giorni, in questo periodo. Infatti fa veramente freddo, veramente, veramente freddo, <laughs> però eh, invito sempre a vedere il mio video sulle pratiche sul freddo che ho fatto qualche settimana fa per capire quali sono le due pratiche che utilizzo io per non di, di vincerlo, mi sto ripetendo sempre, ma quanto, perché è impossibile, ma quantomeno di combatterlo. Eh, sì, i pensieri del giorno non credo che li faccio perché non ho proprio tempo, uh, sono stato molto impegnato col caricamento del video della canzone di David Bowie, uh, I'm Deranged, ma appunto eh, in realtà eh, vi riporto tutto in descrizione, eh, così potete capire ne, comunque i pensieri che ho avuto oggi, purtroppo per un fatto di tempo non ce la faccio proprio, ma leggete appunto la descrizione per, per ehm, appunto per le varie informazioni, ehm, per questi pensieri, di cui ovviamente è De Regis è il pensiero principale, ma voi capirete. Anyway, eh, ovviamente non posso, è inutile che le mostro, come può vedere, dietro di me, è inutile che le mostro dietro alla finestra perché ormai è sera, eh, però, però faccio vedere un frammento di qualche ora fa. Ah, sì, sì, abbiamo <laughs> avuto We Had, Those Beautiful, Blue Skies and Golden Sunshine e eh, sì, All Along the Way, bene così. Spero continuiamo con questo trend, comunque li stiamo, avendo, li stiamo avendo per molti giorni. A gennaio veramente li abbiamo avuti per diversi giorni. E quindi che dire? Uh, eh, Said this so from the mythical window with the declared curtain comunque non dico le cose con enfasi perché eh, è vero che li abbiamo avuti ma è sera quindi va bene così and it's green roller shooter and finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 have a great day him all the people who follow the channel reports eh, sto utilizzando un altro dispositivo perché purtroppo sto avendo dei problemi ultimamente col cellulare causa memoria e devo cercare di risolverli ma comunque meglio di niente mi scuso anche per lo schermo del computer che appare <laughs> diciamo negli occhiali ma mi perdonerete uh, eh, so again I greet the e all these people and everyone too